ne Ben ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಕೆಲಸ ಬರ ಮೀನು ಬರ್ಕೋರಪ್ಪ Banardan poçar ekanda Bas kamera komadlayın buradan Bas göründü mü? Hayatın içine aydın Yok bir nasıl göründü değil mi? Yani ana uyumu ya O zaman Ha aziz yurtdoshlar, maxluq haqida yana zo'r xabar. Kuni kecha maxluqni Pomni mahallasi degan har bitta teshik, har bitta beshikka kirib chiqishda yegan ovqatlarini ko'rib chiqishdi. Xullas, bu video davomida albatta siz ko'rasiz, bilasiz nima bo'ldi, qanday voqea. Videoda albatta o'tkazib yubormang. Aziz yurtdoshlar, yana bitta kichkina iltimosim, bu video boshqa vatandoshlarimizga yetib borishi uchun sizdan atiga bir dona like iltimos qilaman. keyin har doim like so'rayapman bosgan bosyapti bosmagan meni tomosha qilib obuna bo'lib qo'ygan insonlar menga screenshot qilib mana mavzu manaqa ekan deb sms yozyapti aziz vatandoshlar akalar opalar like bosib qo'yinglar olasizlarda nima ketadi shunday bitta bosish xolos u iltimos endi jan unchalik qizg'ancha bo'lib turib ja endi bu darajada ziqna bo'lib ketmaylik iltimos sizlardan hech narsa ketmaydi like bosgan aziz vatandoshlar alloh sizlardan rozi bo'lsin kichkinagina iltimosimi yerda qo'ymaganinglar uchun videoni boshlaymiz marhamat Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bu videoda unaqa ko'p gapirmayman, sizlarga to'la videoda qo'yib beraman, uni bilasizlar. Iltimosim shuki, bu kanal yangi, ko'pchilik biladi, ko'pchilik obuna bo'ldi. Mana 12 mingga yaqin inson obuna bo'lib qo'ydi. Sizlardan ham shu oilamizga qo'shilishingizni iltimos qilaman, zero sizlardan hech narsa ketmaydi. Pastda qarasanglar, obuna tugmasi bor, o'shani tirs etib bosib obuna bo'lib qo'yinglar. 40 ming 50 ming inson videolarimni tomosha qilyapti, lekin shu iltimosimni yerga qo'yib ket, yerda tashlab ketyapti. Iltimos aziz vatandoshlar, unaqa ziqna bo'lmaylik. Ziqnali eng eng yomon gunohlardan biri. Nargi dunyoda ham, bu dunyoda ham Xudoyim shunga qarab qiyin edi. Kelinglar, ko'nglimizni ochib chiqarib, shunday obuna bo'lib qo'yaylik, sizdan mendan hech narsa ketmaydi. O'zbekmiz, baribir nima bo'lsa ham. Demak, aziz vatandoshlar, obuna bo'lgan bo'lsalar eslatma. Men qisqa-qisqa videolarni albatta Telegram kanalimga qo'yib boryapman. Telegram kanalim sizlarga tavsiya qilaman. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada silkasi bor. Shuni o'tsanglar, primoy Telegram kanaliga o'tadi. Tarsit podpisasi qilib qo'yasizlar, sizlarning hech narsa ketmaydi va ana bilan juda ham xursand bo'lasizlar. Mana 3000 4000 ta odam uje qo'shildi. Juda ham mamnun. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Aziz vatandoshlar, demak, tayyor bo'lsangiz, videoni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Kırdı mı? Kırdı mı buranın nasıl? Bir komuda mı Burun nima bormi? Chiqish bu do'ppi nimadir tushdi hozir. Hozirmi? Hozir 2 minut bo'lmadi. Hech chuqurga emasmi? Yuring. Kim bilmeden dök şimdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Almaymasma tushgan narsa? Yo'q, 100%, 100%. Bozun ben şimdi pomda üstüne bakmadan aldım. Yani bozun. Hey, bu ne bu mani yapar ben TV ya. Dur. Al. Al bu mani, bu mani. Neyse çakara verir diye şey Bir mol söylediğin şeyler mi bir? Hayır. Hey, hey. Çekil çekil. Hey. Çekil çekil. Bravo iyi. Selam aleyküm. Fakat aşağı. Çıtık eğlence. Ben olmam ülküm olmam. Kalan bir cevap olmam. Yok yok yok. Ben üzüm diyem olmam. Üzüm la. Ha. Elimliyem şöyle. 오늘 주로 가시면 주로 가시죠. 유형 유형 아무도 그거 끝나면 이렇게 쭉. 예예 맞네 Yeşil changu ushlagan bo'lsa barmog'imizda qoladi. Oyoqni pastdan pastdan. Chiroq ur pastdan. Qari. hatda yo'g'i to'qson to'rtta kilometr oyoq izini ko'rib olatyapti bismillohi rohmonir rohim bu mana shu titib ketganmi endi ko'rdingiz ha mana ko'rdingiz ketgan narsalar ha mana ayog'ini ko'ryapti давай do'stlar hozir mana bir kishini uyiga kirdik u kimligini aytish shart bo'lmasa kerak sizlarga bu yerga mana shu uyni titkilab ketgan ekan ayollarni kiyimini qani bormi managisi dog' ekan Ha? dog' dog' mana shu dog' mayli ekan bunday ko'rinib turibdiku bunday mana bu dog' bu dog'mi yo'q mana bularni qanday titgan mana bu narsalarni kiyim kechaklarni olma ham ha olma olmaymi yeganmi buni qanaqa yeyish mumkin bu tishlanmaganku bu tishlangan qanaqa tishlangan bu shunday tishlash mumkinmi tish tizi mana bu qarang tish tizimi shu ko'ryapsizmi ikkita tishni orasini liniyasi bo'ladi ha so'raylikda hozir buni ishi borda buni ishi bor ekspertizaga beramiz mana olma aka mana shu olma mana shu olma tishlangan mana bu yoqqa yotibdi to'g'rimi ha mana shu yerdan topdim mana shu yerda mana shu turgan edi hmm. bular olmasi bor ekan shu yerga bu xonaga kirilmaganiga qancha bo'lgan kirilmaganiga qancha bo'lgan kunduzi kirgan kechqurun hech narsaga teginmagan bular shunday kirib ko'rgan bilaman bu videoda ko'rganlar bor uje, ko'rganlar bilganlar bor eshitganlar meni hayron qoldirgan nuqta shuki e, bu masalada bu uje bu ishda albatta davlat xodimlari ham bor milliy gvardiya E, tinchlik saqlash, ichki ishlar hammasi bu yerda qatnashyapti, birgalikda istashyapti. Bu kim? Va bu jumboq uje haqiqatan aytaman, shaxsan menga ham qiziqib qoldi. Bu inson kim? o'zini maxluqqa solib, ikkiga e, qalpo bilasizlar, o'sha qalpo degan teleko'rsatuv bor. E, o'sha internetda hit bo'lgan mavzularni o'sha ko'rsatuv qilishadi, komediya qilib, masalan, Juma kiydi, boshqa edi, balo edi, battar edi, hammasini qiladi. Aynan jin mavzusiga ham srazu bitta video qilishdi. U videosini o'sha qisqa yeri, o'sha jin bo'lgan odam tarqab ketdi, mana jin topildi. U prosta ko'rsatuv qilishdi. Bu jinga yoki nima edi, mag'lubga umuman aloqasi yo'q aziz vatandoshlar. Ko'pchilik mendan ham shuni so'radi. Shumi, shumi? Yo'q, u odam prosta ko'rsatuv qilishdi, komediya. Bu umuman boshqa mavzu. bu yerdagi bo'layotgan ish boshqa mavzu. O'shaning uchun hali bitta deb o'ylamanglar, u odam umuman o'zlari shov qilishyapti, xolos o'zlari uchun. Xo'p, endi e, men bu videoni qo'yishimdan e, maqsad bilasizlar, bu video o'zi o'sha original versiya juda ham uzun edi. Ko'pchilik kommentariyani o'qisam, qissa qilsam bo'lmaydimi deb, o'shaning uchun men qiziqarli qiziqarli yerlardan kesib-kesib sizlarga havola qildim. O'ylaymanki, qaysi ma'noda sizlarga zarari tegmadi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Telegram esdan chiqmasin. Obuna esdan chiqmasin, like esdan chiqmasin. Rahmat katta